Τρόπο εισαγωγή στο e-εκπαίδευση. Με το που δημιουργείται μία εκπαίδευση στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα, ορίζεται ο αρχηγό τη εκπαίδευση. Μόλι ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικέ αιτήσει και οριστικοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι από την εφορία εκπαίδευση τη Γενική Εφορία, αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αρχηγό λαμβάνει κωδικό εισόδου για το νέο σύστημα. Ο κωδικό εισόδου είναι τη μορφή που βλέπετε κάτω δεξιά στην οθόνη. Με αυτόν τον κωδικό, ο αρχηγό τη εκπαίδευση μπορεί να κάνει εισαγωγή στο σύστημα μέσω τη ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπετε πάνω αριστερά www.isep.eu/e-training. Έτσι λοιπόν, πληκτρολογώντας τον κωδικό αρχηγός της εκπαίδευσης και κάνοντας κλικ στο κουμπί διαχείριση, μπαίνει μέσα στον φάκελο της εκπαίδευσης από τον οποίο μπορεί να διαχειριστεί όλη την εκπαίδευση για την οποία έχει την ευθύνη.